Hello po dyan mga ka-vibes! Welcome to my channel. Kung kayo man ay mga mapanghusga, huwag pong mag-alala dahil dito sa aking channel, kayo ang laging bida.